किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है अजी किस्मत लकीरों का क्या करेंगे जब अपनी कोशिश मेहनत में अच्छी है और वक्त बुरा है तो क्या हुआ मेरे दोस्त कम से कम अपनी सोच तो अच्छी है